vamos a empezar a hacer algunos dibujos o a poner algunas figuras en LibreOffice Draw. Para empezar vamos a probar con una línea recta. Aquest icono d'aquí serveix per inserir una línia. Faig clic, arrossego i queda a l'altre extrem. Ara aixeco, i queda dibuixada. Llavors, Tras la dibuixada igualment puc encara canviar-li la mida, la inclinació, etc. Combinat amb la tecla majúscula aconsegueixo que es mogui en línia recta. suprimeixo amb la tecla de suprimir del teclat i anem a dibuixar una altra. Ara faré servir la tecla majúscula des del primer moment. Selecciono l'eina, clic i majúscula i arrossego. Veieu Ara sí que només puc fer alguns angles, que són els rectes, diguem, i els de 45 graus, cap amunt, cap amunt el mateix. O sigui, no tots els angles són possibles. El tipus de línia, o el, puc, el color de la línia, el puc seleccionar per aquí, per aquesta opció d'aquí, o també per el panell aquest de la dreta on també puc triar encara més opcions. Per exemple, l'estil de la línia puc dir-li que sigui puntejada o puc dir-li que tingui extrems en forma de fletxa o l'amplada de la línia també la puc regular. Això es nota més si trio una línia que no sigui amb uns punts tan separats, si trio un puntejat així més gruixut o si trio se tria un continu, eh? llavors es nota més quan canvia l'amplada, per exemple. Bé, per exemple. També puc ajustar, si vull que tingui un cert grau de transparència, i la posició mida també la puc ajustar des d'aquí o fins i tot la inclinació, si vull una inclinació amb uns graus determinats podria posar-ho i escriure-ho directament aquí. Si en un moment donat considero que vull reflectir-ho, doncs fem aquest botonet. Bé, això amb les línies rectes. Suprimeixo la línia recta, seleccionant-la i amb la tecla suprimir vaig a fer una cosa semblant amb el rectangle, un rectangle, selecciono l'eina i clic i arrossegar. Un sol clic no funciona. Trio rectangle i faig un sol clic i no dibuixa res. Ha de ser sempre clic i arrossegar, el mateix que amb la línia. Bueno, llavors, eh, també puc fer elipses. Si l'elipse és completament simètrica o igual d'horitzontal que vertical, llavors és un cercle. Això es pot llegir, es pot veure en la barra d'estat. Per exemple, ara diu que és de 8,95 per 8,95. Per tant, ara és un cercle perfecte. El color el podria ajustar en aquesta l'icona d'aquí, podria triar un color diferent, i el color de la línia del dibuix exterior també el podria triar per aquí, triar un color diferent. També es pot triar per aquesta zona, en àrea puc triar el color, i eh, també en línia, una mica més avall aquí, també puc triar el color. Una vegada més, en aquesta zona hi ha més possibilitats i si puc triar coses com transparència, una transparència que pot ser axial, per exemple, o pot ser eh, radial. Aquí tenim alguns patrons per ajustar a on vull el centre d'aquesta transparència i si vull que sigui des de, des de blanc completament o des d'un color eh, més claret, eh? de quin percentatge de color vull partir i fins a quin percentatge de color vull arribar. tot al 100%, doncs clar, llavors no és el que decideix. Bueno. Em, si en lloc de triar l'emplenament de color trio un degradat, eh, doncs ja em surt directament aquí, degradat, vale? i és un degradat entre dos colors que puc triar lliurement, i el tipus de degradat puc dir-li que sigui radial, puc dir-li que sigui lineal, i si és lineal doncs puc triar, també l'inclinació, d'aquesta línia. Bueno, ah, en total, que des de l'opció aquesta d'àrea tinc moltes més opcions. Eh? Un brejos, per exemple, o un mapa de bits, puc triar un mapa de, un mapa de bits com aquest d'aigua, per exemple, és a dir que puc ajustar bastant l'àrea eh? i també puc ajustar bastant la línia. Eh? La línia triar color, també la transparència del color i també puc triar l'estil de la línia. Aquí l'extrem no em deixa perquè com és tancada no hi ha extrems, però en canvi eh, si vull que sigui puntejada ho puc seleccionar i puc demanar-li que tingui una amplada més grossa. Bueno, la posició i mida també la podem ajustar, però en aquest cas si és perfectament rodona la rotació no aconseguim gaire cosa. Vale? Eh, de tota manera, tant en aquest com en aquest, que són objectes que, que acabo de crear, si faig un altre clic, un segon clic, o sigui, primer està seleccionat amb els quadradets blaus, faig un segon clic i llavors els quadradets vermells em deixen fer algunes transformacions més. O simplement girar-ho. Vale. Puc fer diverses coses. lligar-ho, que no es nota gaire perquè és rodó, però en el moment en què el distorsiona una mica llavors sí que el gira es notarà més. Puc canviar el centre del, del gir aquí i llavors el gir se centra sempre allà on vale. A qualsevol objecte li puc afegir una ombra. La ombra, de l'ombra puc triar l'angle, si és gaire transparent o no, puc triar si té eh, també si és un gris o si és un negre, eh? quin grau de transparència, la distància, pot ser una distància molt gran, una distància més petita, eh, l'angle des del que es veu l'ombra, eh? això vol dir que anem més de la dreta, de l'esquerra, damunt o vall, en fi, que hi ha bastant opcions que tinc també a l'ombra. Si en un moment donat m'ataval això, només haig d'anar replegant, eh, anar replegant les opcions línia, la replego, caràcter del replego, posicionament del replego, els tinc tots aquí posats. En qualsevol objecte puc fer doble clic i escriure. Vale? O sigui que puc escriure dins dels objectes. L'alineament que té eh, al final és el que correspon als girs que hagi he tingut i a les distorsions que hagi tingut. Si el projecte era senzill, no li havia fet cap canvi, llavors queda centrat sense més. Bueno, ja hem dibuixat uns quants objectes que vaig a suprimir. És important seleccionar l'objecte perquè si em poso aquí es veu el cursor que té la forma de text quan estic editant text o que té forma aquesta com de quatre fletxes quan estic seleccionant movent un objecte. Sempre per seleccionar i moure un objecte està aquesta icona que us ha de seleccionar. Bueno, esborro. Més coses, puc dibuixar fletxes. Mm? També les podia dibuixar amb l'eina de línia, bueno, però hi ha aquí una, un exemplar més. Aquesta té, té la gràcia de que em permet fer amidaments. Es pot veure els amidaments, farem un zoom perquè es vegi. Amb control i la rodeta es pot fer zoom. Vale? Hi ha aquí enrere també es pot fer o també podem fer el zoom aquí amb la barra aquesta caixa de dreta la barra d'estat hi ha les marques de capica tota la pàgina o de 100% i amb el rodet amunt i avall també puc moure també. això és una típica línia de cota on pues, depèn de què agafem quins botonets agafem doncs trobem que podem fer diferents canvis aquesta, en aquest objecte. Per tant, per fer alguns planos senzillets acotats es pot fer servir. Un altre objecte típicament que podem fer servir són les corbes o línies, que no són rectes. Tenim la línia de forma lliure, amb alçada, una corba que es diuen de Bézier perquè es poden eh, fer com si, com si es tensionessin, ara veurem un exemple, un polígon sense més o un polígon que facin tots els angles 45 graus. La línia de baix és el mateix, només que aquests acaben farcits amb un cordó. Queden tancats en si mateixos. També es poden tancar aquests d'aquí dalt, sempre i quan acabem en el mateix lloc que hem començat. Vale? En tot cas, per acabar un dibuix hem de fer doble clic. Per exemple, si agafo el llapis, aquest de formes tancades i pintades amb alçada puc moure, veieu, ja es veu que està tancant-se, està tancant tot l'estona. En canvi, si hagués agafat el llapis de dalt, hauria vist que és dibuixar una línia vale? i que, bueno, doncs queda oberta, no hi ha més. Si hagués agafat un polígon, com aquest, doncs hauria fet un simple clic i arrossega clic i després del primer clic a el dit i vaig fent clics. Vale? Puc fer-ho obert o fins i tot puc acostar-me aquí fins al final i intentar tancar-lo, però sempre has d'acabar amb un doble clic. No s'acaba el dibuix fins que no faci un doble clic. Ara està. Vale? Eh, aquest polígon, per molt que jo em sembli que l'he tancat, no està tancat. Llavors, com com puc veure-ho, això? Com ho puc fixar? I doncs vaig a fer zoom en aquesta zona en la que acaba el polígon i editarem els punts que formen els extrems del polígon, que són aquesta icona d'aquí. Aquesta és molt interessant. Fixeu-vos que es desplega una altra, una altra barra d'eines que pot estar aquí a la dreta o jo la tinc posada aquí en aquesta banda, però pot sortir en altres zones i on, on hi ha tota la llista de, que es pot fer amb els, amb els punts aquests que han aparegut nous. Vale? Veieu, jo el puc moure, el punt, dins d'un ordre, no puc moure'l molt, però puc moure més o menys. Llavors, eh, això és una figura geomètrica. Eh? Llavors, eh, aquestes figures, qualsevol figura, la puc convertir en una altra cosa. Vale? eh, a vegades és més còmode fer servir el botó de la dreta. Per exemple, el botó de la dreta parteix i li dic que el vull que, que el converteixi en un contorn. Llavors, automàticament, eh, aquest contorn pues, doncs, ja no és un rectangle, sinó que puc ajustar eh, els punts del polígon. I aquest també li puc dir que el converteixi en un contorn, però en aquest cas no veureu una gran diferència. L'únic que ara sí que puc moure més i modificar més els punts. Llavors, eh, també puc, a el de la dreta, dir-li que pateixi en una corba, i llavors tots els punts seran de corba, o fins i tot puc anar de punt en punt. Per exemple, aquest punt li puc dir que vull que sigui un pont de transició simètrica, tinc una mena, un punt i una mena d'extrems com si estirés, com uns tensors, que fan que la curva agafi una forma determinada. Per exemple, si agafo aquest punt eh, i poso així, veieu que s'agafa com una mena de, de tensió. Eh, com tinc activada una graella, no me deixa posar-lo en qualsevol lloc, però si tu tingués la, la graella més petita o desactivada, doncs seria més fàcil. Per exemple, eh, aquí estaria la graella, passa es que ara es veu perquè és, estic en una zona fent un zoom molt gran, eh, però bueno, ja aquí es veuen els punts el màxim que, que es pot ajustar, no es pot moure més d'aquesta quantitat, però això es pot, es pot canviar. Llavors, per exemple, aquest punt, si aquest li dic que també vull que sigui un punt d'una transició suau, per exemple, doncs llavors ja ell fa aquesta diferència no fa els dos costats iguals, sinó que un el fa més curt i l'altre més llarg, eh? però és una transició suau. Quan jo giro un, l'altre també gira. En aquest, també, quan jo giro un, l'altre també gira, però gira en la mateixa tensió, en la mateixa longitud. Veieu que quan estiro, s'estira les dues bandes. Canvia aquest, quan estiro, se pot estirar només un, i l'altre se pot estirar més o menys. Vale? De fet, la primera vegada queden lligats i van i giren a la vegada, però una vegada que ho he deixat anar, ja això no té per què ser així. Llavors, un punt en el que tots dos siguin completament independents, tots els extrems siguin independents, és un punt de cantonada. Llavors vol dir que podria fer això, per exemple, i acaba d'ajustar. això és amb aquesta eina d'edició dels punts. Tornem a fer, a la pàgina sencera i tot, ara esborrarem tot. Selecciono tot i suprimeixo. Mm. També hi ha unes altres eines interessants que serveixen per lligar dos objectes, eh, típicament quan volem fer un esquema, que són els connectors vale? hi ha molts tipus, amb puntes de fletxa d'una manera o d'una altra, corbats, rectes, semirectes, tenim de diversos tipus. Agafarem, per exemple, aquest, vale? i llavors s'activen els punts on jo puc col·locar el, el, el connector aquest, se'n diuen connectors, i la punta a l'altra banda. Vale? I ara si moc un o l'altre, aquesta punta, eh, aquest connector, ens manté lligat podria canviar amb les propietats d'àrea, bueno, de línia en aquest cas, podria canviar les propietats d'aquest objecte, d'aquest connector. Eh? Per exemple, puc demanar-li que l'amplada sigui més gruixuda i que fins i tot el color sigui d'un altre color. Bé, el que puc fer coses. Suposant que en un moment donat dic que aquestes dues objectes, aquestes dues figures, m'agradaria que estiguessin alineades, doncs seleccionant-les, clic i arrossego de manera que agafi totes perquè si només les toco no se selecciona, de ser que les englobi. Eh? Englobo totes i llavors aquí en l'eina aquesta d'alinear puc aconseguir eh, que, que quedin alineades al centre. Una vegada alineades podria dir-li que les agrupi perquè així formin una única figura i llavors si la torno a centrar se centraria en la pàgina. En aquest cas horitzontalment també hi ha dues versions vertical del mateix. Bueno, algunes altres coses. Eh, tinc moltes figures predissenyades, eh? com per exemple aquest diagrama, vaig posar aquí, tinc un diagrama aquí que el pintaré d'un altre color. Vale? Bueno, eh, normalment quan els dibuixos tenen a més puntets grocs vol dir que es poden ajustar una miqueta eh, i fer pues, algun, alguns casos. Per exemple, podríem fer el Comicopos, així. Eh? Podríem eh, fer-li I així passa en molts altres objectes. Aquest objecte ha quedat aquí tapant l'altre, tapant el que hi havia aquí a sota, però jo el puc ordenar i és aquesta eina d'aquí. Puc enviar una posició avall o al fons de tot i el mateix cap endavant. ¿vale? També amb el botó de la dreta sobre l'objecte també està l'opció aquesta d'organitzar. Vale? A més, ja la descripció és més fàcil. Vale? Per exemple, diré enviar el fons, llavors se'n va cap al fons ja no li veig la boqueta. Llavors potser podria girar perquè es vegi una mica. Va, total, puc anar col·locant. Hi ha moltes col·leccions d'objectes predissenyats en els que puc eh, acabar de, de dibuixar des de diagrames de flux fins a esquemes eh, o il·lustracions, les típiques bafarades, eh, que està pensant en algo, en alguna cosa. També tenim aquí el botó en el groc per indicar qui és el que està pensant. Mm. I podem fer estrelles, la típica estrella de 5 puntes, el pentàgon. Aquí també passa el mateix, podem veure la mida a baix a la barra d'estat, si volem si volem assegurar-nos que tinguin una mida equivalent doncs podríem fer-ho així i una altra eina interessant és la de fer figures de revolució normalment com el, el tor per exemple podem dibuixar un tor i la gràcia del tor és que apareix una, una altra hi ha una altra diguem manera de, de treballar amb el tor que és que el podem moure podem moure eh, inclinant-lo d'alguna forma, eh? eliminar esta volta perquè veiem el tor bé, tenim el tor, vale. molt bé. Eh, recullo tot una miqueta perquè si no això és un sarau, les eines que tenim per moure el torus cap amunt i cap farà avall per girar-lo. Vale? Si agafo això, vale? només és aquesta eina d'aquí, eh? llavors puc moure l'objecte. Així el moc dreta-esquerra, amunt i avall, si faig un altre clic el puc girar, no notaré gaire diferència perquè és rodona però quan ja activo això, eh, quan activo la transformació, llavors ja puc moure diguem, el l'eix de profunditat. És el mateix en els altres objectes 3D, és a dir, que dona bastant lloc per dibuixar coses. Però clar, fins ara hem vist coses que per fer un cartell no ens fan gaire servei. Quines altres eines tenim? Doncs tenim eines de text. Quan jo faig clic aquí, sí que només haig de fer clic. No cal que arrossegui, faig un clic i estic hola món. Punt. Vale? Si jo ara intento fer canvis en la lletra no farà res. Tinc que seleccionar la paraula o el paràgraf o el tros de lletra que vulgui o bé l'objecte sencer. I llavors sí que li aplica tot. Per exemple, jo podria canviar la mida de text i dir-li que el vull de 66 punts. Vale? Podria canviar el color de la lletra i dir-li que la vull blanca o el color del fons de l'objecte i dir-li que el vull taronja, que seria ara. Seria ara. En aquest necessito seleccionar. Vale? Bueno, això en quant a l'objecte aquest de text, també li puc fer més coses, com per exemple separar les lletres perquè quedin més expandides o més condensades, superíndex, pues, superindex, subindex, en negreta, subrayad, cursiva. Así estaría centrado. així estaria a la dreta, així estaria a l'esquerra, així estaria justificat, es veu molt poca diferència, però estaria justificat, vale? i amb, amb aquesta altra estaria amunt, al mig o avall. Vale? I, bueno, puc posar-hi punts, posar-hi numeració, eh, puc ajustar l'espaiat amunt i avall, o a mida exactament, ajustar-lo. L'altra opció interessant a vegades és proporcional i canviar la proporcionalitat i tot perquè quedin més juntes del 100% d'un espai. És a dir, que tenim maneres de canviar el text. El més important aquí és triar la tipografia. Tipografies n'hi ha un munt i és bo acostumar-se a fer servir unes determinades. Perdrà un temps potser en trobar la que us interessa en cada moment vale? I, i llavors pues, agafar un costum de fer servir més o menys sempre les mateixes. La mida es pot fixar aquí també. Bueno, què més podem fer? Sí, eh, aquestes eines d'aquí, això quan jo faig clic s'amaga, quan torno a fer clic es desplega, això d'aquí és per als subjectes, eh, aquests mateixos que a per l'esquerra, doncs poder-los triar per aquí i afegir objectes al dibuix. Um, això seria per eh, fer servir estil, és una cosa més elaborada, pot ser per un cartell no cal, és més interessant per quan escrivim un llibre amb el writer que no pas aquí, pot tenir el seu interès de tota manera. Eh, I després tenim també una galeria d'objectes, tenim objectes que podem fer servir directament com estan, des de eh, fonts, eh, llistats per fer, o sigui, mullets per fer llistats, pla que també els puc canviar de mida, eh? no, no és que no puc canviar de mida, veieu? Les que són de bitmap, són de mapa de bits i queden una mica lletjos i els faig massa grans. Eh? També puc triar alguns, alguns exemples d'alguns diagrames que poden ser útils en algun moment, potser per fer alguna eh, rotulació concreta o, o, o un esquema o diagrama d'alguna cosa, o un, o un procés, un esquema procés... Bueno, doncs tot això també està disponible després per les diapositives per l'imprès. També podem afegir algunes imatges dissenyades, mm, també per temàtiques. Quan estem en el format de la pàgina, propietats de la pàgina, tenim que podem triar la mida, hi ha tota una sèrie de mides, depèn de de tipus de, de paper que hagin de fer servir. Després normalment es talla, així que molt que al final imprimim o preparem marges. Eh, al final es, es fa un tall en la, en la imprenta eh, i aquí podem triar pues, això, el paper, diguem, en total que farem servir. Per exemple, a 4. Vale. Si el volem en orientació vertical o horitzontal i els marges que volem respectar eh, podem triar si volem un color de fons o un degradat. Podríem triar degradats de fons o crear una mida o triar un dels que ja hi ha. Mapes de bits que podem afegir o importar un altre si tenim una imatge o una textura que, que ja tinguem feta, la podem importar, o patrons de ratllats i quadradets, patrons. El patró també el podem editar i crear a la nostra mida i un breig que són bàsicament de línia canviar la inclinació de les línies, en fi, hi ha bastant opcions. Les línies fan un efecte more eh, una mica estrany a vegades. Bueno, això seria una primera aproximació. Eh? Si vull activar les línies d'ajuda també, són aquestes d'aquí. Eh? Quan jo tinc que veure si unes coses m'han quedat alineades o no, puc agafar d'aquest raconet i intentar veure si estan quedant o no alineades. i si vull regalar la graella i mostrar-la ho puc fer també fàcil per aquí. Hi ha una eina divertida semblant al Word Art, al Word Art de Microsoft, que és aquest del font per fer algunes, alguns títols una miqueta més interessants o divertits. També té un punt de groc en el que jo puc acabar d'ajustar com vull eh, els paràmetres d'aquest dibuix. Fent doble clic puc canviar text quan, quan clico fora doncs ja queda ajustat eh, quan jo tinc aquest objecte seleccionat aquí en l'àrea tinc opcions eh, aquest està emplenat amb un degradat però podria estar de, haver emplenat de color blanc o haver estat emplenat de color lila o, o amb una transparència o no, una altra amb ombra està ara mateix activa, però podria no tenir ombra, eh? o sigui que podem modificar-lo també a l'estament. Per acabar, fitxer, la IDESA, posem un nom, igual que en tots els programes, ni IDESA, ja quedeu.